Друзья, всем привет! Такая ситуация. Сейчас будем убирать э, шостого тюленя, уже шостий тюлень. Света нема, а убирати то якось треба. І думаю, попробую від генератора. Багато хто каже, що буде вибивати. Ну, тобто, коли я загоню, автомат не видержа, виб'є. Ну, подивимося, виб'є чи ні. Я думаю, не виб'є, а там хто його знає. Зараз покажу тюлені. Їх тут 15 штук залишилося. Зараз одного виведемо, то буде останеться 14. Я не всіх знімаю, бо на зйомки теж время особо нема. Зараз виберу, то ста любого виберу. І хочу зважити. Раді інтересу, який був вес, зважимо потім. Коротше отак. Ось я готовий генератор. Ось я наготовив паралізатор. Опа. Це треба, щоб було готово за... А, тут длинний провод, дуже. Можна навіть далі і генератор рознести. Все, щоб було готове зарання. Отак виходимо із поваження. Так. Ага. Це сюди. Вилочку. Його можна подальше. Так. Думаю, достану. А там прив'яжу його. Думаю, достане. Включаємо зарані сюди. То потім запустимо, включимо. Тут теж включимо. І если вдруг ну, я загнав паралізатор і вибив автомат, то це ж почнеться концерти по заявкам. Ну, я думаю, ви розумієте, що почнеться. Треба зарані наготовити. Да, Боря, дуже переживаю. Ася, Боря, де ви є? Ася там. Треба наготовити дедовський паралізатор. Ну, вдруг Загнал, а воно вибило. Він же почне кардібалети устраивать. Надо резко хватать дедовский метод, щелкать і шмалять. Коротше отак. Що тоді? Будемо виводити. Чи віси треба принести, щиток тут. Коротше. Всього потру. Взагалі як відео знімати, время трошки більше це все історія займає, так як сам, е, то ну, не ну, заморачується. Що ви? Вержики дивляться. Пособиралися, дивляться. Де той на ту заліз. А, ми, мабуть, його зараз і, і щелкать будемо. Так. Кошельками щелкали, щелкали. А ну, черненьку будемо брати. Тікай. Де? Тікай ти. А ну давай. Ну, ти знімаєш? Може вийде сам, відкрийся, там буде Давай, давай. Ну давай витягуйте, так от. Бо він так не піде. Оце треба зараз буде відкривати різко, один відкриває, а один потягне, бо він так не вийде. Так, друзі, вивели його. Прийшлось заново. Це пере... пере... іначе. Thank you. паралізатор, він аж так трохи як завібрував, загудів, видать, хороший ток іде. Ну, не оби, не сидіть, а хороший. Коротше, сам процес зараз. Дивіться під відео посилки. Також може закріплю в коментарях синю ссылочку нажимаєте і переходите на те відео, бо таке не можна показувати в відкритому доступі. Ну і також вес. зважим теж там по ссылці глянете, бо буде не дуже красиво смотреться ця картина. Ну а ми що пробуємо, вибиватиме чи не вибиватиме. Якщо вибиватиме, кувалда А ты их снимай, не дрыгайся, Хвостаті! Хвостатенький! Борька! Сидаун! Боря! Сидаун, блін! Лапа! Дай ну! Дай лапу, дай рапід! Аська, сидаун, пліс! Аська, бачите, не научна! Чужу, чужу! Чужу! Де чужу? Чужу! Чужу, де ходить? Дивимося на виставку їхати! Так, все, Вік, що От бачите, як чому. Що я іноді делаю так. Особливо в цьому місці. Тому що буває воно б'єш, а воно не пробива. От зараз пробило. Бачите, зараз ні. Поэтому я чуть-чуть типа як методом продавки. Ну, щоб наверняка, бо в мене було вже не раз. Вроді би я так попробував. починає пекти, а вона вздулася. Шкура. От і тоді сало без шкури виходить. А вже потім, як я основну пройшов отак, що я уверен, що дирочка є. І тоді я вже побив отак. А в нас світ дали. Та ми зараз крупорушку запустили. Гвоздь попався в крупорушку. То прийшлося відволіктись, витягнути гвоздь. І зараз Віка там на крупорушці, поки світ. А я своїм займаюсь далі. Тепер після цього упікаємо. От багато де, навіть у нас в Україні, в різних містах, оце вже вважається, ну навіть візьмемо в Сумської області. Оце вже хватить, все, хорош. А то перепалиш, давай мить і все. Оце отак. А у нас в Харківській області, іменно, ну, де я живу, це називається ми ще навіть не починали упікати. Це так. Верхній ажиотажик А впікати ще треба. А для других, хто робить по-другому, це вже типа як хватить. Ну, зараз її відпарить, типа, і все. Треба більше води налити, воно буде хорошо скоблиться, так, от зніматися это буде. Ну ви поняли за що я, я просто не буду скоблити. І типа хорош. Ну а для іменно мене, я ж кажу, ще навіть не починав. Це так. Зняв шерсть, пробив шкуру. Етап перший. І далі гоним. Уже поки із наших отих дирочок не полізе жир, не потече. От, бачите, із наших, що ми попробували, пішов жир. Оце вже п'ятно. П'ятно вже сало починає ну, на- розплавлятися і оце виступати. Я вам просто на одному місці показав, не буду ж я бігати з камери зараз вокруг. Ось, і отак треба зробити весь. І потім лью воду, розпалюю і ще трошки. Ну а це отут, а в цьому місці, ось, де я попік. Ще чуть-чуть треба і все, і буде отличне сало. Отлічна шкурка. Ну і вкус взагалі ж другий. Ну я не то, що там кожен робить, понятно, як йому хочеться, але я показую просто як мені треба. Ну і як я роблю. Не пам'ятаю, який тюлень, ілі п'ятий, ілі четвертий, то в мене газу було мало, я дуже так е, не впікав. Ну там хто вже отримав, може кому не така прям роз, розпарена, розпрепарена шкурка попалась, то не обіжайтесь, бо в мене газ закінчився. Сьогодні я повний заправив і навіть кипяток не ставив у балон, не наливав. Горить хорошо. Ну, повний взагалі. Також купив соломи в тюках сьогодні е, три тюка. Не мог знайти, поїздив тут. То там було, то там везде об'їздив, нема. Ну, Купив три тюка, пока а там буду шукать потом, де купити. Короче, дальше поехали. Так, і того. Бачите, ще корка. Ну вже, ну як, не повністю тога. Бачите? Зараз ще так маніпуляції, чуть-чуть вода, огонь і все буде м'яке і можна мити. Е, ось ця частина від вух і до задків вже готова ось підсюдова. Оце ось вже готове. А задки зараз оце я чуть-чуть доработаю, бо тут саме тонше на задках. А саме більше треба спина і лопатки. І будемо мити. Ну і тепер, друзі, як я мию. Я вже почав мити. Покажу як я мию. Бо багато спрашують. А як він миє? Ось в мене отака щотка. Це я її вскрив серебрянкою з лаком, щоб не так портилась дерев'яшка. Ну от гарячої води. Намакую. її Спочатку круговим движением. Вот так вот. Круговими. Круговими. И сейчас получается я на ней кладу солому, обпалюю солому і потім ще раз обмиваю. Тобто це чорнова обмивка, а буде ще чистова. Ну, дивимося далі. І не забувайте ставити хвостики вверх. Ну от, спина, бока готові. І зараз я делаю що? Вон у мене щиток. Оцей маленький. Я вожу його рядом. І переворачую на щит, уже спиною на солому і обпалюю сліганця нижню часть, тобто почерьовок галяшки з тої сторони. Ну там там недовго, там взагалі трошки. Обмиваю і так само соломою і розбираємо. Все, що міг показав, розказав. Всім спасибо за внимание. Не забувайте хвостики вверх или вниз. Отак. Ну а то вже. У нас свет есть. Слава Богу. Живем все хорошо. Дай Бог, все буде хорошо у кожного із вас.